je vais vous présenter une devinette hein, que j'ai trouvée dans le magazine régional Tonic. De quoi il s'agit De quoi il s'agit Prenez une calculette, mettez votre pointure de chaussure, bon, je chausse du 45.

5500, ajouter 1013, 5500 plus 1013 égale 6513, soustraire votre année de naissance. 6513, je soustrais mon année de naissance, 1954. 1954 égale 4559. Maintenant, vous avez un nombre à quatre chiffres, oui. Les deux premiers vous donnent votre pointure, c'est vrai. Et les deux derniers vous donnent votre âge. C'est vrai aussi. Pas mal, hein est-ce qu'on peut prouver ça en général Ou c'est une simple coïncidence ou surprise Soit P, la pointure que j'ai alors, je multiplie cette pointure par 5. Ça me fait 5P. Je rajoute 50. Multiplier le total, autrement dit tout ça, je multiplie par 20. Je développe 5P fois 20, ça fait 100P. Plus 50 fois 20, ça fait 1000. Ajouter 1013. Autrement dit, j'obtiens 100p plus 1000 plus 1013, 2013. Et puis je soustrais mon année de naissance. On va l'appeler A, l'année de naissance. Bien sûr qu'alors je vais obtenir le nombre de 4 chiffres. Comment ça va être écrit ce nombre Regardez, 100 fois P, Autrement dit, il y aurait 2 zéros. Et puis, P c'est la pointure. Dans notre cas, dans mon cas, c'était 45. P fois 100. P c'est 45 par exemple, alors c'est 45 suivi de 2 zéros. Et après, 2013 moins A, justement ici, ça va être la différence entre 2013 et A, c'est bien sûr mon âge. Hein. Tout à l'heure, c'était 2013 moins 1954 égale 59. Et ce 59 tombait très bien ici pour les deux derniers chiffres. Heureusement qu'avec cette multiplication subtile, sans P, la pointure est venue un peu à gauche, 45, hein, qui laisse la place pour les deux chiffres pour l'âge. Donc ici c'est la pointure et ici c'est l'âge. C'est bien joué grâce à ce calcul littéral.